M'agrada les muntanyes per la sensació de llibertat que te dona. fruit perquè te puja aquesta adrenalina, que, que aquest ai cara cai, que alerta i... Eh, sobretot la sensació aquesta llibertat, crec. I eh, veritat que és, eh, és divertit anar-hi amb més gent, entrenar, però que hi vas tot sol i passes bastant de gust, passes el mateix gust que si hi vas amb gent. És diferent anar-hi tot sol acompanyat, però és... no te fa presa. Oh, jo no manco. Gràcies a, a dos companys d'aquí de Lloret, que també estan a, nascuts aquí a Lloret, Humberto Cano i eh, Miquel Estol. Sobretot dosificar-se, perquè són tirades molt llargues, eh, molt dependent, eh, que estiguen moltíssimes escames, tant per pujar com per baixar, i sobretot fer créixer i arribar no, no com els pulmons i cos, sinó cames molt fatigades i, i molt, molt, molt cansades. Bé, per ser la primera, la meva primera cursa de muntanya, molt, molt bé, molt a gust. Va haver un, un petit, uh, una petita errada, però bueno, uh, eh, más político. Uh, eh, va bé, molt de respecte perquè és una, serà una cursa molt exigent uh, i per ara per anar fent anem entrenant i si tot segueix així, esperam que no puguem acabar. Psicològicament, sense cap dubte. Sí, sí, sí. Sí, és cap. Fa molt. Les curses de muntanya. I la muntanya tira més el cap que les cames. Luego, sí. És a dir, cada pic, cada sortida sempre passa alguna bo. Una... Caigudes, jo sempre, sempre tenc patinades, caso bacana. Med bedre que, que, que fort, una, de pers, ara. Cosa bacana, les muntanyes sí que... És, és molt, així, molta llibertat, però de sobrat er, és la seva, és la seva dificultat i el seu risc. Uh, øh, diria sobretot llibertat, diria uh, øh, superació, diria uh, adrenalina, diria sentir-se un mateix i trobar-se un mateix també. No sé, moltes coses. Molta feina interior,